ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੇਰੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕੁੜੇ ਨੈਣਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਤੇਰੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਕੁੜੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਮੰਗੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕੁੜੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਸਿਕਾ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਮਹਿਰ ਕੁੜੇ ਮੋੜੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਬਹਿਸਾਸ ਸੋਹਣੀਏ ਮੋੜੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿਸਾਸ ਐਦਾਂ ਜਲ ਤੇ ਪਿਆਰ Patreon.